ti, ti, ti, ti, Jessica, Irita pouca paz. Bukapay, Pinay Six Club Nge, kumusta ang disco kagabi, Nge? Aw, okay kayo Daghan dawo Daghan gwapa, Nge Daghan, oy Gwapo, Nge Nindot na tukar, DJ Benson Walop